Приветствую всех! Э, сегодня предлагаю вашему вниманию такую интересную сумочку органайзер, э, которую можно носить как на поясе, так и э, на рюкзаках, потому что у нее есть система моль с обратной стороны. В общем, рассмотрим подробнее. Данная сумка выполнена из нейлона а, спереди у нас имеется отделение для мобильного телефона или смартфона, который, которая на резинке и в принципе она растягивается и сюда есть возможность даже а, вложить не только мобильный телефон, а и даже рацию поместится, потому что данная защелка она очень качественно сделана и хорошо регулируется. Плюс она идет из нейлона. Э, здесь резинка и по толщине сюда поместится достаточно такой толстый предмет. Дальше у нас есть небольшое отделение для ручки. Вот таким вот образом. То есть очень удобно продумано сделано. Легко и быстро достается. С обратной стороны, как я уже сказал, у нас есть система моль на таких вот кнопках мощных. Здесь их вот три полосы, что можно позволяет регулировать. Можно пропустить вот таким вот образом и подрегулировать под узкий ремень или под широкий, чтобы сумка не болталась на вашем поясе. и рассмотрим э, два отделения, что у нас находится внутри. У нас имеется два отделения, вот две молнии. Первое отделение это у нас э, разделено на две части, сплошное плюс вот сеточка, что можно что-то отдельно вложить. Здесь чувствуется в подкладке какое-то уплотнение мягкое, то есть это не просто э, нейлон и все, а то есть здесь сам органайзер, он еще внутри уплотнен какой-то подкладочкой, что позволяет держать форму. И второе отделение у нас <clears throat> тоже в нем имеется маленький карманчик, большое отделение, плюс э, специальный карабин, на который можно э, повесить там ключи, допустим, чтобы они не просто валялись у вас в сумке, а чтобы был быстрый доступ. Давайте проверим, сколько чего сюда может поместиться. Таких вот полезных мелочей и вещей, что вам, допустим, может пригодиться при перемещении в городе. Ну, давайте я вам еще покажу, как... <coughs> Вот у нас есть, например, рюкзак э, с системой моль. То есть это очень достаточно удобно. собственно, и получается как дополнение к вашей сумке. Ничем оно не отличается. Такой же цвет. Давайте проверим, что в этот органайзер у нас получилось уместить из таких вот повседневных э, вещей, мелочей, которые могут пригодиться где-то вот в городе, когда вы куда-то едете и не хотите с собой брать большую сумку. Значит, во-первых, это ручка. Естественно, это мобильный телефон. Дальше это небольшой блокнот. Буду складывать вот так. Э, необходимый, допустим, там набор документов это загранпаспорт, э, паспорт, э, разрешение, удостоверение э, водительское. Также небольшой калькулятор, маленький, очень удобный, но ну, иногда может пригодиться в отдельном карманчике это деньги ключи на карабин, а, нож, еще один такой вот ножик. А, нож кредитка и мультитул тоже кредитка. Такая полезная штучка, которая тоже может пригодиться где-то в городе. Ну, собственно, и все. Считаю, что для такого небольшого органайзера достаточно большое количество документов, которое смогло поместиться. И считаю данный органайзер очень полезной вещью. Так что, если вас заинтересовало, пишите, буду оставлять ссылку. Спасибо за внимание. С вами был Валентин. Подписывайтесь на канал. Пока.